ደሜን ለወገኔ ቅዳሜ ጠዋት ታህሳስ 16 በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር። ደሜን ለወገኔ ታህሳስ 16 ቅዳሜ ጠዋት በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር። ደሜን ለወገኔ ቅዳሜ ታህሳስ 16 ጠዋት አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር እንገናኝ። ደሜን ለወገኔ ቅዳሜ ታህሳስ 16 ጠዋት በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን እንገናኝ። ደሜን ለወገኔ ታህሳስ 16 ቅዳሜ ቀን በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን እንገናኝ። ደሜን ለወገኔ ቅዳሜ ጠዋት ታህሳስ 16 በአሸዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር